Oh. سلام میهن پاک و آزاد من سلام ای تویی بیخ و بنیاد من شدی اینک آزاده و با جهان بشنود شور و فریاد من امارت سلام شنو این کلام به جز حق نترس مرا این پیام خدا با تو با دلت شاد شاد چه تحریم شدیم چه رفتیم زیاد جهاد و نبرد سرنوشت من است چو دشمن همیشه مرا دشمن است مرا ملتی پاک و هر شهید همه شیر میدان ز مرد و زن است زیادت مبر ای مرا هموطن رشادت بود ریشه جان و تن شهامت شهادت همیشه به چو باد جزو فرهنگ و ایمان من تباهی سرانجام اشغالگر است اگرچه به هر جا بزرگ و سر است هر آن که نهد پا به این خاک خاک سزایش سهر سرکشی منم ای روح و تنم پر از مهر توست دل و دا میهنم میهنم ای روح و تنم پر از مهر توست دل و دامنم های من بر میهن است صلح و امنیت صفا و گلشن است در پناه رب همیشه میهنم زیان از او به دور و رو این تن است ملتم مجد خود را مده زده است دیده را جز به حق می سزد که بست راه تو راه پاک و پر خطر نترسی از جور و زور یا گر شکست همه بشنوید کجایید شما در این خاک پاک به لطف خدا مبادا روید ره دیگری و یا ز باز شوید جدا